درود دوستان عرض ادب و احترام وقتتون به خیر آرزوی تندرستی داریم براتون در خدمت شما با یکی دیگر از کلیپ های ارزنده انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس که درس 11 است از سری درس های هزار لغت اساسی و مهم و ضروری انگلیسی باز هم های بسیار ضروری رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد همراه با مثالهای کاربردی و به اونها خواهیم پرداخت بچه ها فراموش نکنید اگر میخواید کلیپ های بعدی کانال خودتون کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو دریافت بکنید اگر این ویدیو رو به صورت اتفاقی میبینید و یا تا الان کانال رو subscribe نکردید کانال انگلیسی مثل آب خوردن کانال خودتون رو subscribe بکنید و با فشردن آیتم notification به محض انتشار یافتن کلیپ های آتی در جریان قرار بگیرید تا بتونید از اونها استفاده بکنید و اونها رو به کار بگیرید بسیار خوب بپردازیم به درس 11 از سری درس های 4000 لغت اساسی مهم و ضروری در انگلیسی late late دیر دیر کردن اواخر late pardon me I am late again pardon me I'm late again pardon اف کردن و pardon me یعنی منو اف کنید I'm late من دیر کردم again دوباره I'm late again یعنی من دوباره دیر کردم. Pardon me, I'm late again. مرا عفو کنید. دوباره دیر کردم. Pardon me, I'm late again. Pardon me, I'm late again. It was late summer when it happened. It was late summer when it happened. It was آن بود late summer late در اینجا یعنی اواخر یا آخرها late summer یعنی اواخر تابستون when وقتی که it happened اون اتفاق رخ داد It was late summer when it happened اواخر تابستان بود وقتی آن اتفاق افتاد It was late summer when it happened It was late summer when it happened. hard hard سخت سفت hard study hard that is my motto study hard that's my motto study مطالعه کردن و hard سخت study hard یعنی سخت مطالعه کن that's my motto motto یعنی شعار یا اون شعاری که شما در زندگیتون همیشه تکرار میکنید و بهش معتقد هستید that's my motto این شعار منه study hard سخت مطالعه کن امیدواریم که شما هم سخت مطالعه کنید در تمرینات شرکت کنید و فراموش نکنید برای یادگیری خودتون حتما در تمرینات این درس و این کلاس آموزشی شرکت کنید در قسمت کامنت منتظر شرکت شما در تمرینات هستیم ها و جملاتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا یک بار برای همیشه یادشون بگیرید. جمله و عبارتمون اینه Study hard, that's my motto. سخت مطالعه کن. این شعار من است. Study hard, that's my motto. Study hard, that's my motto. This is a hard question to answer. This is a hard question to answer. This is a hard question یعنی این یک سوال سختیه to answer که بخوایم پاسخی بدیم بهش. This is a hard question to answer. این سوال سختی برای پاسخ دادن است. This is a hard question to answer. This is a hard question to answer. Field Field رشته زمین زمین پهنه عرصه Field The field was planted with citrus trees. The field was planted with citrus trees. The field یعنی اون زمینه اون زمینی که داریم در موردش صحبت میکنیم was planted حالت مجهول و در زمان گذشته یعنی کاشته شده بود with با یا همراه با citrus citrus یعنی مرکبات trees درختان citrus trees یعنی درختان مرکبات The field was planted with citrus trees زمین با درختان مرکبات کاشته شده بود. The field was planted with citrus trees. The field was planted with citrus trees. Are you still in the same field? Are you still in the same field? Are you یعنی آیا شما هستید still هنوز in the same در همان field رشته یا زمینه یعنی زمینه کاریت همونه Are you still in the same field? آیا شما هنوز در همان زمینه یا رشته هستید؟ Are you still in the same field? Are you still in the same field? else else دیگر دیگری غیر جز این else Do you need anything else? Do you need anything else? Do you need آیا شما لازم دارید anything else چیز دیگری? Do you need anything else? آیا چیز دیگری لازم دارید؟ Do you need anything else? Do you need anything else? What else can we do? What else can we do? What else یعنی چه چیز دیگری can we آیا ما می توانیم do انجام دهیم What else can we do ما چه کار دیگری جز این می توانیم انجام دهیم What else can we do What else can we do pass pass عبور کردن پاس کردن گذر کردن pass Do not worry, it will soon pass. Don't worry, it will soon pass. Do not worry یا don't worry یعنی نگران نباش. It will soon pass. به زودی خواهد گذشت. این دوران هم به اتمام خواهد رسید و تموم خواهد شد و خوشا بر سعادت کسانی که در تمرینات شرکت میکنن و زمانشون و وقتشون استفاده میکنن در جهت یادگیری و بهبود و پیشرفت بچه ها بدون شک برای یادگیری خودتون لازمه که در تمرینات شرکت بکنید پس لطفا عبارت ها و جملاتی که در این درس داریم خدمت شما تقدیم میکنیم رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون بره بالا برای اینکه به خودتون دست کم ثابت بکنید که جسارت بیان یک جمله انگلیسی رو دارید پس با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم Don't worry, it will soon pass. نگران نباش، به زودی خواهد گذشت. Don't worry, it will soon pass. Don't worry, it will soon pass. They do not let anyone pass. They don't let anyone pass. They don't let یعنی آنها اجازه نمی دهند anyone هر فردی یا کسی pass عبور کند. They don't let anyone pass. آنها اجازه نمی دهند فردی عبور کند. They don't let anyone pass. They don't let anyone pass. former former سابق قبلی former Of the two suggestions, I prefer the former. Of the two suggestions, I prefer the former. Suggestions یعنی پیشنهادها. Of the two suggestions یعنی از اون دو پیشنهادی که به من شده I prefer من ترجیح میدم The former اون قبلیه رو این فعلی رو ترجیح نمیدم اون قبلی رو ترجیح میدم قبلی شرایطش بهتر بود Of the two suggestions I prefer the former از آن دو پیشنهاد من قبلی را ترجیح میدهم Of the two suggestions I prefer the former Of the two suggestions, I prefer the former. Peter is Emma's former husband. Peter is Emma's former husband. پیتر یعنی آقایی به نام پیتر is است اما خانمی به نام اما و اما آپاستروفی اس برای بیان مالکیت یک چیزی به نسبت انسان former قبلی husband شوهر پیتر is Emma's former husband پیتر شوهر سابق اما است پیتر is Emma's former husband Peter is Emma's former husband. Sell, sell, فروختن, sell. Do not sell them now. Wait some days. Don't sell them now. Wait some days. Don't sell them یعنی اونها رو نفروش. Now الان wait some days چند روز صبر کن الان وقت مناسب برای فروش نیست Don't sell them now wait some days الان آنها را نفروش چند روزی صبر کن don't sell them now wait some days don't sell them now wait some days Do you want to sell your furniture? Do you want to sell your furniture? Do you want یعنی آیا میخواهید to sell که بفروشید your furniture لوازم خانگیت Do you want to sell your furniture؟ آیا میخواهی لوازم خانگیت را بفروشی؟ Do you want to sell your furniture? Do you want to sell your furniture? Major Major عمده اصلی رشته اصلی Major What was your major? What was your major? major که یعنی رشته your مال شما what was چه بود گذشته what is what was your major رشته شما چه بود what was your major what was your major Sugar is a major cause of tooth decay. Sugar is a major cause of tooth decay. Sugar شکر is a major cause. cause یعنی دلیل major یعنی اصلی. tooth یعنی دندان و decay یعنی پوسیدگی. tooth decay یعنی پوسیدگی دندان. Sugar is a major cause of tooth decay. شکر دلیلی عمده برای پوسیدگی دندان است. Sugar is a major cause of tooth decay. Sugar is a major cause of tooth decay. Sometimes Sometimes گاهی بعضی وقتها Sometimes Come and see us sometimes. Come and see us sometimes. Come and see یعنی بیا و ببین. Us ما را. Sometimes گاهی اوقات بعضی وقتها. Come and see us sometimes. بعضی وقتها بیا و ما را ببین یا به دیدار ما بیا. Come and see us sometimes. Come and see us sometimes. Sometimes it is best not to say anything. Sometimes it's best not to say anything. Sometimes گاهی it's best یعنی بهترین کار اینه که not to say هیچی گفته نشه anything هر چیزی Sometimes it's best not to say anything گاهی بهترین کار هیچ چیز نگفتن است Sometimes it's best not to say anything. Sometimes it's best not to say anything. Require Require نیاز داشتن احتیاج داشتن Require We require your advice and help. We require your advice and help. We require یعنی ما نیاز داریم your advice توصیه شما and help و کمک. We require your advice and help. ما به توصیه و کمک شما احتیاج داریم توصیه و کمک ما مشخصه کمک ما این بوده که کلیپ های آموزشی و این کلاس آموزشی رو برای شما مهیا کنیم از وقتمون از زمانمون از انرژیمون وقت بذاریم هزینه بذاریم و این کلیپ ها رو آماده کنیم خدمت شما تقدیم کنیم و توصیه‌ای که به شما داریم این است که در تمرینات شرکت کنید این بسیار مهمه که برای رشد اعتماد به نفستون و مهارتتون و زبدگیتون در تمرینات شرکت کنید همون کاری که یک کودک در مسیر یادگیری زبان مادریش انجام میده پس لطفا در قسمت کامنت شرکت کنید برای رشد اعتماد به نفستون و با صدای رسا عبارت ها و جملات رو تکرار کنید تا خوب اونها رو یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم We require your advice and help ما به توصیه و کمک شما احتیاج داریم We require your advice and help. We require your advice and help. This game requires total concentration. This game requires total concentration. This game این بازی requires نیاز دارد total یعنی کلی کامل concentration یعنی تمرکز total concentration یعنی تمرکز کامل یا تمرکزی که هیچ چیزی نتونه حواستون رو پرت کنه. This game requires total concentration. این بازی تمرکز کامل را احتیاج دارد. This game requires total concentration. This game requires total concentration. Along. Along. همراه در طول در امتداد along Come along with us please Come along with us please Come یعنی آمدن و come along یعنی همراه ما بیایید with همراه با us ما یا ما را please لطفاً Come along with us please همراه ما بیایید لطفاً. Come along with us please. Come along with us please. We just met along the way. We just met along the way. We just met یعنی ما به تازگی دیدار کردیم met گذشته فعل بیقاعده meet یعنی ملاقات کردن along یعنی در طول the way اون راه اون راه مشخص We just met along the way ما به تازگی در طول مسیر همدیگر را دیدیم We just met along the way We just met along the way Development Development توسعه Development That land will be used for urban development. That land will be used for urban development. That land یعنی آن سرزمین یا آن زمین will be used استفاده خواهد شد for برای urban شهری development یعنی توسعه urban development یعنی توسعه شهری that land will be used for urban development آن زمین برای توسعه شهری استفاده خواهد شد that land will be used for urban development that land will be used for urban development. Mr. Jackson is in charge of product development. Mr. Jackson is in charge of product development. Mr. Jackson یعنی آقای جکسون is in charge یعنی مسئولیت داره در مقام مسئولیت قرار داره of از product محصول development توسعه product development یعنی توسعه محصول Mr. Jackson is in charge of product development آقای جکسن مسئول توسعه محصول است Mr. Jackson is in charge of product development Mr. Jackson is in charge of product development themselves themselves خودشان به خودشان از خودشان themselves they themselves decided to do so they themselves decided to do so they آنها themselves خودشان decided تصمیم گرفتند گذشته فعل decide to do so که این کار رو انجام بدن که این گونه انجام بدن they themselves decided to do so آنها خودشان تصمیم گرفتند آنچنین کنند they themselves decided to do so they themselves decided to do so The girls made themselves sandwiches for lunch. The girls made themselves sandwiches for lunch. The girls یعنی اون دخترها اون دخترای مشخص که داریم در موردشون صحبت میکنیم. Made گذشته make درست کردن themselves برای خودشان sandwiches. sandwiches جمع sandwich for برای lunch نهار The girls made themselves sandwiches for lunch. برای نهار دختران برای خودشان ساندویچ درست کردند. The girls made themselves sandwiches for lunch. The girls made themselves sandwiches for lunch. Report Report گزارش گزارش دادن report Can I see the report? Can I see the report? Can I see یعنی آیا من میتونم ببینم the report اون گزارش رو اون گزارش مشخص رو که دارم در موردش باهات صحبت میکنم. Can I see the report? آیا می شود گزارش را ببینم؟ خب حالا نوبت شماست ما هم میخواهیم گزارش کار شما و گزارش تمرین شما را ببینیم لطفا برای تمرین و رشد اعتماد به نفستون فراموش نکنید که ها و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید و حتما هنگامی که تکرار کردید با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم نویسیم و تکرار میکنیم Can I see the report? آیا می شود گزارش را ببینم؟ Can I see the report? Can I see the report? We called the police to report the accident. We called the police to report the accident. We called یعنی ما زنگ زدیم the police به پلیس زنگ زدیم to report که گزارش بدیم the accident اون تصادفه رو We called the police to report the accident. ما به پلیس زنگ زدیم تا تصادف را گزارش کنیم. We called the police to report the accident. We called the police to report the accident. Role Role نقش رول وظیفه Role You need to accept your role in life. You need to accept your role in life. You need یعنی شما لازمه که to accept که بپذیری your role وظیفه خودت in life در زندگی. قطعا همینطوره و هممون باید وظیفه خودمون رو در زندگیمون بپذیریم و واقعا به این فکر بکنیم که چطور میتونیم در این دنیا و در زندگی خودمون تأثیر گذار باشیم تأثیر بپذیریم یا تأثیر بگذاریم اگر واقعا میخواید گذار باشید دوستان یکی از راههاش یادگیری انگلیسیه اگر میخواید دنیای خودتون رو عوض بکنید اگر میخواید دیدگاه ذهنیتون رو عوض بکنید انگلیسی یاد بگیرید زبان یاد بگیرید در کل دنیای جدیدی است و قطعا از رهگذر این دنیای جدید افقهای تازه‌ای هم در ذهن شما باز خواهد شد امیدواریم که تندرست و خوش باشید فراموش نکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید طبق روش تمرین کنید هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید جمله و عبارت مونین با هم نویسیم و تکرار میکنیم You need to accept your role in life شما باید وظیفه خود در زندگی را بپذیرید You need to accept your role in life You need to accept your role in life. Schools play an important role in society. Schools play an important role in society. Schools یعنی مدرسه ها یا مدارس play بازی می کنند an important یک مهم role نقش یا وظیفه in در society جامعه play an important role یک کالوکیشن بسیار کاربردی و مهمه که میتونید ازش در نوشتار آکادمیک در صحبت کردنتون استفاده بکنید چقدرم با کلاس و چقدر زیباست Schools play an important role in society مدارس نقش مهمی در جامعه را بازی می کنند Schools play an important role in society Schools play an important role in society. Better, better, بهتر, better. This city is better than I expected. This city is better than I expected. This city یعنی این شهر is better بهتره than در مقایسه با I expected اون چیزی که من انتظار داشتم expect یعنی انتظار داشتن و expected یعنی انتظار داشتم در زمان گذشته This city is better than I expected این شهر از آنچه انتظار داشتم بهتر است This city is better than I expected The city's better than I expected. I hope you get better soon. I hope you get better soon. I hope یعنی امیدوارم you get better شما بهتر بشوید soon به زودی I hope you get better soon امیدوارم زودتر بهتر شوید I hope you get better soon. I hope you get better soon. Economic Economic اقتصادی Economic Jack gave up the plan for economic reasons. Jack gave up the plan for economic reasons. Jack یعنی یه آقایی به نام جک gave up گذشته give up یعنی بیخیال شدن، تسلیم شدن، سرباز زدن the plan اون پلانی که چیده بود، اون برنامه که چیده بود به چه دلیل؟ for برای economic اقتصادی reasons دلایل economic reasons دلایل اقتصادی جک gave up the plan for economic reasons جک از برنامه به دلایل اقتصادی سر باز زد یا بیخیالش شد جک gave up the plan for economic reasons جک gave up the plan for economic reasons. All of us know that we are in an economic crisis. All of us know that we are in an economic crisis. All of us یعنی همه ما know میدانیم that که we are ما هستیم in در an economic crisis در یک بحران اقتصادی crisis یعنی بحران economic یعنی اقتصادی an economic crisis یعنی یک بحران اقتصادی All of us know that we are in an economic crisis همه ما میدانیم که ما در یک بحران اقتصادی هستیم. All of us know that we are in an economic crisis. All of us know that we are in an economic crisis. Effort effort تلاش کوشش effort Success depends mostly on effort. Success depends mostly on effort. Success یعنی موفقیت depends depend یعنی بستگی داشتن و در اینجا اس سوم شخص گرفته mostly بیشتر on روی بر effort تلاش Success depends mostly on effort موفقیت بیشتر بستگی به تلاش داره نه شانس و اقبال عزیز دلم دوست من قربون چشمات برم واقعا اگر میخوای یاد بگیری شک نکن باید تمرین بکنی تمرین شما رو بارها گفتیم همین که عبارت و جملات رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون رو ببرید بالا برای اینکه به خودتون به بقیه نشون بدید که من جسارت بیان یک جمله رو دارم میتونم یک جمله رو بیان بکنم و فراموش نکنید که با صدای رسا تکرارشون بکنید و صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباه اشتباهاتتون رو پیدا بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تمرین می کنیم Success depends mostly on effort موفقیت بیشتر بستگی به تلاش دارد Success depends mostly on effort Success depends mostly on effort. All their effort ended in failure. All their effort ended in failure. All همه their effort تلاش آنها ended سرانجام رسید یا منجر شد in در failure شکست ended in failure یعنی با شکست مواجه شد یا منجر به شکست شد all their effort ended in failure همه تلاش های آنها منجر به شکست شد all their effort ended in failure all their effort ended in failure. Decide decide تصمیم گرفتن decide We decided to stay here for two extra days. We decided to stay here for two extra days. We decided ما تصمیم گرفتیم to stay here که اینجا بمانیم for به مدت two extra days extra یعنی اضافی days روزها for two extra days یعنی به مدت دو روز بیشتر We decided to stay here for two extra days ما تصمیم گرفتیم برای دو روز اضافی اینجا بمانیم We decided to stay here for two extra days we decided to stay here for two extra days. In the end, we decided to go to the beach. In the end, we decided to go to the beach. In the end یعنی در نهایت یا در پایان یا سرانجام We decided ما تصمیم گرفتیم to go to که برویم به the beach اون ساحله اون ساحلی که میدونیم کدومه و داریم در موردش صحبت میکنیم In the end we decided to go to the beach در پایان ما تصمیم گرفتیم که به ساحل برویم In the end we decided to go to the beach In the end we decided to go to the beach Rate Rate نرخ میزان ارزیابی کردن rate How do you rate him as a football player? How do you rate him as a football player? How do you یعنی شما چطور rate ارزیابی میکنید him اوی آقا رو as a football player به عنوان یک بازیکن فوتبال How do you rate him او یا آقا رو چطور ارزیابی می کنید as a football player به عنوان یک بازیکن فوتبال How do you rate him as a football player چطور او را به عنوان یک بازیکن فوتبال ارزیابی می How do you rate him as a football player How do you rate him as a football player We agreed a rate with the painter before he started work. We agreed a rate with the painter before he started work. We agreed یعنی ما موافقت کردیم به توافق رسیدیم a rate یک نرخ و یک مبلغ رو with the painter با اون نقاشه before قبل از اینکه he اوی آقا که همون نقاش است started شروع کرد work کارش رو We agreed a rate with the painter before he started work. ما یک نرخ را با نقاش قبل از اینکه کار را شروع کند موافقت کردیم. We agreed a rate with the painter before he started work. We agreed a rate with the painter before he started work. Strong, strong, قوی, strong. We should be strong in this life. We should be strong in this life. We should یعنی ما باید be strong قوی باشیم in this life در این زندگی. We should be strong in this life. ما باید در این زندگی قوی باشیم. We should be strong in this life. We should be strong in this life. Two thirds of voters see Mori as a strong leader. Two thirds of voters see Mori as a strong leader. two thirds یعنی دو سوم of voters vote یعنی رای دادن و voter یعنی رای دهنده voters یعنی رای دهندگان see میدونن یا میبینند موری فردی به نام موری از strong leader leader رهبر strong leader رهبر قوی رهبر مسلط یا توانمند two thirds of voters see موری as strong leader دو سوم از رای دهندگان موری را به عنوان یک رهبر قوی می‌بینند. Two thirds of voters see Mori as a strong leader. Two thirds of voters see Mori as a strong leader. possible possible ممکن possible anything is possible anything is possible anything هر چیزی is است possible ممکن تلفظ possible رو دقت بکنید possible نیست possible possible یعنی ممکن anything is possible هر چیزی ممکن است anything is possible anything is possible Is it possible to buy tickets in advance? Is it possible to buy tickets in advance? Is it possible یعنی آیا ممکنه to buy که بخریم tickets بلیت ها رو in advance پیشتر یا زودتر Is it possible to buy tickets in advance? آیا ممکن است که بلیط ها را زودتر یا از قبل خرید؟ Is it possible to buy tickets in advance? Is it possible to buy tickets in advance? heart heart قلب heart I will always love you with all my heart. I will always love you with all my heart. I will always یعنی من همیشه یه کاری رو خواهم کرد. چه کاری؟ Love. عشق ورزیدن، عاشق بودن. You به تو with با همراه با all my heart. همه قلبم. With all my heart یعنی با تمام جون و دلم با قلبم I will always love you من همواره عاشق تو خواهم بود With all my heart با تمام قلبم چقدر جمله های عالی چقدر عبارت های کاربردی رو خدمت شما داریم تقدیم میکنیم ای کاش همراه بشه با تمرین شما بچه ها اگر میخواید یاد بگیرید برای رشد اعتماد به نفستون و برای یادگیریتون هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. جمله و عبارت اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم. I will always love you with all my heart. من هموار عاشق تو خواهم بود با تمام قلبم. I will always love you with all my heart. I will always love you with all my heart. Thanks. You have a good heart. Thanks. You have a good heart. Thanks یعنی سپاسگزارم. You شما have a good heart. Good یعنی خوب. Heart قلب یا دل. You have a good heart یعنی تو خوش قلبی قلب خوبی داری مهربونی. Thanks. You have a good heart. سپاس. شما قلب خوبی دارید یا قلب مهربانی دارید. Thanks, you have a good heart. Thanks, you have a good heart. Drug Drug دارو ماده مخدر Drug Drugs can ruin your life. Drugs can ruin your life. Drugs در حالت جمع اشاره داره به داروها یا مواد مخدر. Can ruin میتونه از بین ببره، میتونه ویران کنه. Your life زندگی تو. Drugs can ruin your life. مواد مخدر میتواند زندگیت را ویران کند. Drugs can ruin your life. Drugs can ruin your life. Bob takes several drugs for his condition. Bob takes several drugs for his condition. Bob فردی به نام باب takes برمیداره یا در اینجا مصرف میکنه several چندین drugs داروها for برای his condition condition یعنی شرط یا شرایط his condition یعنی اون شرایطی که برای اون فرد آقا ایجاد شده Bob takes several drugs for his condition باب برای شرایطش چندین دارو مصرف می کند Bob takes several drugs for his condition Bob takes several drugs for his condition leader leader رهبر leader Every country has its own political leader. Every country has its own political leader. Every country هر کشوری has دارد its own political leader رهبر سیاسی خودش Every country has its own political leader هر کشور رهبر سیاسی خودش را دارد Every country has its own political leader Every country has its own political leader Microsoft is a world leader in software design. Microsoft is a world leader in software design. Microsoft که مشخصه و میشناسید شرکت مایکروسافت is a world leader. World یعنی جهان و جهانی leader رهبر. World leader یعنی رهبر دنیایی یا رهبر جهانی in در software نرم افزار دیزاین طراحی software design یعنی طراحی نرم افزار Microsoft is a world leader in software design. مایکروسافت یک رهبر جهانی در طراحی نرم افزار است. Microsoft is a world leader in software design. Microsoft is a world leader in software design. Light light نور سبک light You can see the sunlight from here. You can see the sunlight from here. You can see شما میتونید ببینی the sunlight اون نور خورشید رو from here از اینجا. You can see the sunlight from here. تو از اینجا می توانی نور خورشید را ببینی. you can see the sunlight from here. You can see the sunlight from here. Here, take this bag. It is quite light. Here, take this bag. It's quite light. here یعنی اینجا و در حالت بفرمایید هم استفاده میشه یعنی اینهاش بفرمایید take this bag این کیف رو بگیرید یا این کیف رو بردارید it's quite light quite در اینجا حالت قیده و یعنی نسبتا یا خیلی it's quite light خیلی سبکه here take this bag it's quite light بیا این کیف را بردار نسبتا یا خیلی سبک است Here take this bag It's quite light Here take this bag It's quite light voice voice صدا صوت voice lower your voice please lower your voice please low یعنی اندک و lower یعنی پایین بیارید your voice صداتونو please لطفاً lower your voice please لطفاً صدایتان را پایین بیاورید Lower your voice, please. Lower your voice, please. You are hearing my voice from Canada. You're hearing my voice from Canada. You are hearing یعنی شما دارید میشنوید حالت حال استمراریه My voice صدای من رو from as Canada کانادا You are hearing my voice from Canada شما دارید صدای مرا از کانادا میشنوید You are hearing my voice from Canada You are hearing my voice from Canada wife wife زن همسر خانم wife How is your wife How is your wife? How یعنی چگونه یا چطور is است your wife همسر شما خانم شما How is your wife همسرتان چطور است How is your wife How is your wife Quiet please My wife is calling Quiet please, my wife is calling. Quiet یعنی ساکت بودن یا ساکت و در اینجا در ابتدای جمله اومده امریه. Quiet please, ساکت لطفا My wife, همسر من, is calling. داره زنگ میزنه داره تماس میگیره یا داره صدا میزنه quiet please my wife is calling ساکت باشید لطفا. همسرم دارد زنگ می زند. Quiet please. My wife is calling. Quiet please. My wife is calling. whole whole تمام کل کامل whole There is still a whole month till my birthday. There's still a whole month till my birthday. There is یعنی وجود داره still هنوز a whole month whole یعنی کامل و month یعنی ماه whole month یعنی کل ماه till تا my birthday تولد من till my birthday یعنی تا تولد من There's still a whole month till my birthday هنوز یک ماه کامل تا تولد من مانده است There's still a whole month till my birthday There's still a whole month till my birthday My love, you are my whole life. My love, you are my whole life. My love یعنی عشق من. You are تو هستی my whole life. whole که یعنی کل و کامل. life یعنی زندگی. My whole life یعنی کل زندگی من. My love, you are my whole life. عشق من تو تمام زندگی من هستی واقعا چقدر ها و جملات عالی و ارزنده و مفیدی رو خدمت شما داریم تقدیم میکنیم و اگر میخواید یاد بگیرید همونطور که بارها تکرار کردیم و قطعا تکرار برای هشدار و یادآوری لازمه اینکه در قسمت کامنت تمرین ها رو بنویسید مثال ها رو بنویسید برای که اعتماد به نفستون بره بالا فردا روزی اگر جلوی معشوقت قرار گرفتی بتونی بهش بگی My love, you are my whole life عشق من تو تمام زندگی من هستی My love, you are my whole life My love, you are my whole life Police Police Police Police I think you should call the police. I think you should call the police. I think من فکر می کنم you should شما باید call the police به پلیس زنگ بزنید. I think you should call the police. فکر می کنم شما باید به پلیس زنگ بزنید. I think you should call the police. I think you should call the police. The police found Bob's bicycle. The police found Bob's bicycle. The police یعنی پلیس found گذشته فعل بیقاعده find یعنی پیدا کردن در زمان گذشته میشه found. Bob apostrophe s bicycle یعنی دوچرخه باب The police found Bob's bicycle پلیس دوچرخه باب را پیدا کرد The police found Bob's bicycle The police found Bob's bicycle mind mind ذهن مراقب بودن mind Keep this word in your mind. Keep this word in your mind. Keep یعنی نگهداری کردن و در ابتدای جمله اومده یعنی حفظ کن نگهدار this word این حرف رو این کلمه رو in your mind در ذهن شما Keep this word in your mind این حرف را در ذهنت داشته باش و ما خدمت شما عرض می کنیم دوستان این حرف رو در ذهنتون داشته باشید تا تمرین نکنید تا در مسیر یادگیری قدم نگذارید رشد نخواهید کرد یادگیری انگلیسی کمی زمان بره اما با تمرین کردن اما با تلاش کردن و آوردن انگلیسی به زندگی واقعیتون میتونید پروسه لذت بخشی از یادگیریتون داشته باشید و اون رو جزی از زندگی خودتون بکنید برای رشد اعتماد به نفستون و برای اینکه خوب یاد بگیرید عبارت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 این حرف را در ذهنت داشته باش. Keep this word in your mind. Keep this word in your mind. Mind your steps. Mind your steps. Mind یعنی مراقب بودن یا اهمیت دادن your مال شما step یعنی قدم و یا گام steps یعنی قدم ها mind your steps یعنی مراقب قدمات باش مراقب گام هایی که برمیداری باش مثلا ممکنه چیزی جلوی پات باشه اگر چیزی هم جلوی پاتون باشه ما کمک میکنیم که اون مانع رو کنار بزنید و انگلیسی یاد بگیرید mind your steps مراقب قدم هایت باش mind your steps Mind your steps. Finally. Finally. سرانجام در نهایت. Finally. They finally escaped from the war. They finally escaped from the war. they آنها finally سرانجام یا در نهایت escaped گذشته فعل escape یعنی فرار کردن گریز کردن from از the war war یعنی جنگ و the war یعنی اون جنگ مشخص که داریم در موردش صحبت میکنیم they finally escaped from the war آنها سرانجام از جنگ فرار کردند they finally escaped from the war They finally escaped from the war. School is finally over. School is finally over. School یعنی مدرسه is است finally سرانجام over تمام شده یا به اتمام رسیده School is finally over خوش به حالمون مدرسه در نهایت تموم شد ولی اونایی که مدرسه رو تموم کردن میگن که ای کاش همیشه دوران مدرسه بود و هر حال سعی کنید که این دیدگاه و این ذهنیت حسرت خوردن رو از ذهنتون دور بکنید و همواره در چیزی که هستید لذت ببرید و از لحظاتی که در زندگیتون دارید درست استفاده بکنید در جهت یادگیری در جهت رشد شخصی اینکه فکرتون رو رشد بدید اینکه مهارت‌های شخصیتون رو بالا ببرید تا بتونید از زندگیتون لذت ببرید School is finally over مدرسه در نهایت تمام شد School is finally over School is finally over. pull pull کشیدن مخالف فشار دادن pull Do not make me pull the trigger. Don't make me pull the trigger. Don't make me یعنی منو مجبور نکن یه کاری رو انجام بدم چه کاری؟ pull کشیدن یا بکشم the trigger trigger یعنی ماشه ماشه اسلحه مثلا pull the trigger یعنی ماشه رو کشیدن don't make me pull the trigger مجبورم نکن ماشه رو بکشم don't make me pull the trigger don't make me pull the trigger Would you please pull the rope? Would you please pull the rope? Would you please یعنی آیا لطفا میشه این کار رو مثلا انجام بدید چقدر درخواست معدبانه چقدر عالی pull بکشید the rope rope یعنی تناب pull the rope یعنی تناب رو کشیدن would you please pull the rope آیا لطفاً میشه تناب را بکشید؟ Would you please pull the rope? Would you please pull the rope? Return. Return. برگشتن، بازگشت. Return. We are waiting for you. You must return. We are waiting for you. You must return. We are waiting یعنی ما در حال انتظار هستیم منتظریم for you برای شما you must شما باید return برگشتن یا بازگشت You must return یعنی تو باید برگردی We are waiting for you ما منتظر توییم جمله و عبارت اینه برای یادگیری خودمون در قسمت کامنت در تمرین این کلاس شرکت میکنیم و در قسمت کامنت و البته در دفترچه یادداشتمون می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم We are waiting for you You must return ما داریم برای تو انتظار میکشیم تو باید برگردی We are waiting for you. You must return. We are waiting for you. You must return. I have just returned. I have just returned. I have returned یعنی من برگشته ام. حال کامل I have just returned just یعنی به تازگی در اینجا یه معنی دیگه داره یعنی فقط I have just returned من همین به تازگی برگشتم همین تازه اومدم تازه اومدم خدمت شما I have just returned من همین به تازگی برگشته ام I have just returned I have just returned free free رایگان آزاد free Are you free tonight? Are you free tonight? Are you free یعنی آیا تو آزادی؟ آیا وقت داری؟ همطور که گفتیم free یعنی آزاد یا همچنین به معنی رایگان. Tonight امشب. Are you free tonight؟ آیا امشب آزادی یا آیا امشب وقت داری؟ Are you free tonight? Are you free tonight? Help yourself. It is free. Help yourself. It's free. help yourself یعنی به خودتون کمک کنید و در معنی کاربردی و اصطلاحی یعنی از خودتون پذیرایی کنید چقدر عالی و زیبا It's free رایگانه Help yourself It's free از خودتان پذیرایی کنید رایگان است و درس های انگلیسی مثل آب خوردن بدون شک رایگانه ولی ولی ولی انسانها قدر چیزهای رایگان رو نمیدونن و نمیدونن اگر با این درس ها تمرین کنن چقدر میتونن پیش برن و چقدر میتونه براشون کاربردی و مفید باشه اگر شهریه بسیار گذاف و بالایی پرداخت کرده بودید قطعا جدی میپرداختید به یادگیری اما دوست من این رو فراموش نکن مهمترین چیزی که دارید میپردازید عمرتونه و شهریه‌ای که از عمرتون و وقتتون دارید میگذارید و تمرین میکنید کار میکنید یا اینکه به بتالت میگذرونید پس لطفا برای اینکه از عمرمون استفاده بکنید و قدر این درس ها رو بدونیم در تمرینات شرکت میکنیم مینویسیم در قسمت کامنت و در دفترچه یادداشتمون و با صدای رسا تکرار میکنیم جمله و عبارتمون اینه مینویسیم و تکرار میکنیم help yourself it's free از خودتان پذیرایی کنید. رایگان است. Help yourself. It's free. Help yourself. It's free. Military. Military. نظامی. Military. There is a military base near here. There is a military base near here. There is یعنی وجود داره a military base یک پایگاه نظامی پس military شد نظامی و base یعنی پایگاه یا پایه near here نزدیک اینجا There is a military base near here یک پایگاه نظامی نزدیک اینجا وجود دارد There is a military base near here There is a military base near here That site is used for military purposes. That site is used for military purposes. That site یعنی اون محل، اون مکان، اون site is used استفاده میشه for برای military military یعنی نظامی purposes purpose یعنی هدف و purposes یعنی اهداف That site is used for military purposes آن سایت برای اهداف نظامی استفاده می شود. That site is used for military purposes. That site is used for military purposes. Price Price قیمت price What is the price? What's the price? Price یعنی قیمت و what is یعنی چیست What's the price یعنی قیمت چنده خیلی هم استفاده میشه مثلا شما میخواید قیمت چیزی رو در مغازه فروشگاه هر جایی بپرسید دست رو میذارید رو اون چیزی که میخواید میگید What's the price قیمتش چنده What's the price What's the price Did you ask the price? Did you ask the price? Did you ask یعنی آیا شما پرسیدید ask یعنی پرسش کردن the price اون قیمت مشخص مثلا اون کالاها رو Did you ask the price آیا شما قیمت را پرسیدید Did you ask the price Did you ask the price less less کمتر less think more talk less think more talk less think یعنی فکر کردن more بیشتر talk حرف زدن less کمتر think more talk less بیشتر فکر کن کمتر حرف بزن think more talk less think more talk less We earned less money last month. We earned less money last month. We earned یعنی ما به دست آوردیم، کسب کردیم. حالت گذشته فعل earn یعنی به دست آوردن. less کمتر money پول last month ماه گذشته We earned less money last month ما ماه گذشته پول کمتری به دست آوردیم We earned less money last month We earned less money last month According to according to مطابق با با توجه به according to According to our records, you owe us $200. According to our records, you owe us $200. According to یعنی مطابق با یا با توجه به our records record یعنی ثبت شده و یا ثبت کردن records یعنی مستندات you owe تو بدهکاری مدیونی us به ما یا ما را 200 dollars 200 دلار According to our records, you owe us $200. با توجه به اسناد ما، شما به ما 200 دلار بدهکارید. According to our records, you owe us $200. According to our records, you owe us $200. Bob always did everything according to the rules. Bob always did everything according to the rules. Bob یعنی فردی به نام باب always همواره did انجام داد everything همه چیز رو according to مطابق با یا با توجه به the rules اون قوانین اون قوانین مشخص Bob always did everything according to the rules باب همیشه هر کاری را مطابق با قوانین انجام داد. Bob always did everything according to the rules. Bob always did everything according to the rules. Decision Decision تصمیم Decision It was my decision to leave home. It was my decision to leave home. It was my decision. Decision یعنی تصمیم. It was my decision. اون تصمیم من بود. To leave که ترک کنم home خانه رو. It was my decision to leave home. آن تصمیم من بود که خانه را ترک کنم. It was my decision to leave home. It was my decision to leave home. Make a decision till tomorrow. Make a decision till tomorrow. make a decision یعنی یک تصمیم گرفتن یک کالوکیشن یعنی همایند با همدیگه میان decision یعنی تصمیم و make a decision یعنی تصمیم گرفتن و در اینجا حالت امری اومده make a decision یک تصمیم بگیر till تا tomorrow فردا make a decision till tomorrow تا فردا یک تصمیم بگیر یا تا فردا تصمیمی بگیر make a decision till tomorrow Make a decision till tomorrow. خدا قوت آفرین بر شما دمتون گرم به پایان درس 11 از سری درس های 4000 لغت اساسی و مهم و اصولی انگلیسی رسیدیم. بچه ها اگر این درس ها رایگانه خواهشمندیم اینطور بهش نگاه نکنید که بی این درس ها فوق ارزشمندند و بسیار موثرتر و مهمتر از کلاس های کذایی هستند که ممکنه شما شرکت بکنید و اصلا ازشون نتیجه نگیرید حتی اون کلاس هایی هم که میرید حتی مجموعه آموزشی هم که استفاده میکنید اگر طبق این روشی که خدمت شما بیان میکنیم استفاده بکنید و باش تمرین بکنید بدون شک رشد بسیار عالی و خوبی در یادگیریتون خواهید داشت یعنی چطور یعنی اینکه بیانش بکنید در فضای عمومی و در این کلیپ و در این درس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 انگلیسیتون بهتر خواهد شد در حقیقت طبق همین روشی که دارید روی صفحه مشاهده میفرمایید ما بسیار سپاسگزاریم اینکه انگلیسی مثل آب خوردن رو دنبال میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی ما برای شما و خانواده محترمتون تندرستی است خوشی خورسندی و شادکامی در هر کجای دنیا که هستید